नमस्ते भाई सभी स्वागत है मेरे नाम है सर आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चैनल पे न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और प्रेस करें ठीक है सो गाइस आज हम खेलने वाले हैं स्पोर्ट एंड ठीक है so let's get started so guys ये इधर खुल चुका है ठीक है मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूं ठीक है स्पोर्ट एंड पे वो भी कल चेंज चेंज चेंज करते हैं ठीक है सो टेरा नाइट बहुत अच्छा पेश है ठीक है आप लोग ओ माय गॉड ये तो ग्रुप जैसे लग रहा है ठीक है फ्री जो प्रैक्टिस oh, भी कर रहा हूँ आप लोगों को देखने मिल चेंज तो होने के हिसाब से ही मेरा विकल्प चेंज होता है ठीक है आप लोग देख सकते मेरा चेंज हो चुका है ठीक है आप लोग देख सकते हैं फिर से आगे है ठीक है मैं इधर जा रहा हूँ आगे आगे आगे जा रहा हूँ और timer seven six five four three two one and new vehicle plates. Alright. Time run से ये व्हीकल चेंज होते जा रहा है ठीक है और ये game आई uh, मीन ये प्रैक्टिस भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है ठीक है क्योंकि यही से व्हीकल चेंज वाले प्रैक्टिस मैंने अभी तक देखा नहीं है ठीक है बहुत बहुत बहुत अच्छा अभी यार ठीक है बहुत बहुत बहुत अच्छा हुआ है ठीक है पेट में झटका भी लगा व्हीकल भी चेंज हुआ है ठीक है सो आगे जाते हैं ठीक है आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा है ठीक है मेरा ब्लू पार्टी फिर चला गया ठीक है आप लोग पूरे पेड़ में आप लोग ब्लू पार्टी देख सकते हैं ठीक है ओ माई गॉड कितना अच्छा है ठीक है सो आगे चलता रहा फुल बूस्ट भी खत्म हो गया ठीक है बूस्ट भी खत्म हो गया okay so okay okay okay हाँ ओके ठीक है सो आपको फिर मैं वो एक बिल्डिंग था ना वो ग्लोब मैंने कहा था ना आगे हाँ वही आप लोग को फिर से देख जाएगा ठीक है तक मेरा लगता है इधर आप लोग साइड देख सकते हैं ठीक है इससे कुछ कुछ आपको देखने को मिल ठीक है ये बहुत अच्छी जगह है ठीक है तो देख सकते हैं मैं इधर ऊपर ऊपर चल रहा हूँ ठीक है तो ये बूस्ट खाली हो गया बूस्ट यूज कर दिया जाए कंप्यूटर से वेब हो गया आगे जा रहा पर मैं नहीं मरा ठीक है फिर से आगे जा रहा हूँ मैं इसको jump oh my god what a long jump boost भी फुल था ठीक है है देख सकते हैं ठीक है हम इस बिल्डिंग के अंदर है ठीक है वो हरा हरा घास अंदर है ये ये ये और इधर टनल भी है इसके अंदर लाइट भी जले हुए हैं और मैं आगे भी जा रहा हूँ ठीक है सो गेम को फिनिश करते हैं ठीक है जल्दी जल्दी ठीक है ओ माय गॉड मतलब लोग ठीक है इसे फिर से उड़ते हैं oh my god type type type ठीक है आगे चल रहा हूँ मैं ब्यूटीफुल हाँ ये बहुत अच्छा गाड़ी ठीक ठाक है इतना हाँ, अच्छा नहीं ठीक है पता है इसका लुक ही अस्सी से पता है ठीक है इसमें आप लोग विकल्प बताऊंगा ठीक है मेरा फेवरेट कौन सा है उज्जैन जूता अक्रम पक्रम वगैरह छू हाँ मेरा फेवरेट ये है ठीक है गाइस इसका स्पीड देख सकते हैं आप लोग तीन से तीन से के आसपास ठीक है ओ माय गॉड तीन से भी क्रॉस चुका है ठीक है तीन मैंने ठीक है मैक्स स्पीड इसका ऊपर सो फिनिश हो गया ठीक है आप लोगों को कैसे लगा गाइस ये वीडियो ठीक है चला लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं guys next video thank you so much for watching bye